तो आई अब हम स्कूल घुसने वाला है स्कूल का गेट पर ये रहा हम लोग का स्कूल मतलब पीछे वाला गेट है स्कूल का आप देख देख सकते हैं आप लोग पीछे वाला स्कूल है चलिए आपको दिखाते हैं स्कूल ठीक है तो हम लोग का ये छोटा गेट है स्कूल का आगे गेट से नहीं जा सकते हैं कि आगे गेट से अगर गए तो सर हम लोग को देखे हमारे ग्राउंड में आया ब्लॉक शूट करने बोलेगा स्कूल पढ़ने का नहीं तो चलो ये ये जो गाय हम लोग का बड़ा सर है पता नहीं हम लोग क्या बोलेगा क्या सोचेगा क्या कर रहा है ग्राउंड में हम लोग स्कूल का बीच में ग्राउंड में आ चुके हैं तो देखा सकते हैं आप लोग को हम लोग इसको इसमें तो ऐसे ग्राउंड में ही रहते हैं स्कूल का पढ़ाई पढ़ाई स्टार्ट है हम अच्छा हम लोग तो छुट्टी हो चुका है अभी बारह बज चुका है पता नहीं कल क्या होगा अच्छा हम ब्लॉक सी में पढ़ते हैं आप देख सकते हैं ब्लॉक है ब्लॉक बी और ब्लॉक सी उसके बाद पता नहीं क्या करते चलो ब्लॉक ए में चलते ब्लॉक बी में चलते पहले तो उसके बाद देख सकते हो हमारे ग्राउंड में हमारे दोस्त सभी बैठे हुए हैं और मेरा जो कैमरा कर रहा है उसका नाम है संजय राम बहुत अच्छा और अब हम अपना रूम दिखाने जा रहे हैं चलो फिर फिर थोड़ा हमारा डिस्टेंस होते रहता है और हम लोग देख सकते हैं सौर मैम सब बैठा हुआ है उधर मगर मरसा मैम को पता नहीं कि हम वीडियो कर रहे हैं ब्लॉग सीन पता नहीं क्या करने वाले जब हम लोग स्कूल घुसते हैं अपने हाथ धोना पड़ता है और बहुत बुरा यार और हम लोग स्कूल का खास सर सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है पता नहीं आगे चलो क्या होगा सबसे ज़्यादा हंस मतलब हंसती तो उठ रही है और आगे तो क्या हुआ पता नहीं हाँ, इसको ब्लॉग सी में आ चुके हैं पता नहीं आज क्रिकेट तो क्या होने वाला है यहाँ तो आए थे पड़े ही पर ऊपर चलते मजा चुके आप ऊपर चलते हम लोग आ चुके हैं स्कूल सबसे ऊपर मंदिर पर से नीचे चलो हम आते हैं यहीं पर हम लोग मतलब टिकटॉक वीडियो इससे पहले हम टिकटॉक वीडियो मतलब टिकटॉक पर आए हुए हैं जो एक दिन पहले का मेरा टिकटॉक वीडियो था उस दिन भाई कैमरा लेके नहीं आता है इसलिए वीडियो नहीं बना सकते चलते ब्लॉग रुक चलते हैं अब हम लोग नीचे ऑफिस के पास हम वेट पता नहीं बताया हम बता तो नहीं सकते भाई और एक भाई जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे और तो ऐसा ही स्कूल के बारे में भाई देते आएंगे ऐसा नया नया वीडियो और ब्लॉग ये तो मेरा पहला ब्लॉग था मतलब पहले तो वीडियो नहीं बना पाए हम टिकटॉक पर मारते और मेरे दोस्त बोला क्या थोड़ा यूट्यूब का वीडियो ट्राई कर लो आप यूट्यूब का वीडियो भी ट्राई करो वो पता नहीं कैसे है अगला फ्यूचर लोग तो हाय गाइस हम फिलहाल वीडियो बना चुके हैं जा रहे ब्लॉग सी में ब्लॉग में देखते हैं क्या होता है तो चलिए ब्लॉग सी में देखते हैं आप और जगह नीचे आ चुके हैं आप देखते हैं वहाँ पर ब्लॉक किया ब्लॉक्स में लोग साथ जा रहे हैं जहाँ मैं ड्रेस में वेट कर रहा है मैं आगे चल के देखना करना Are you scared? यार हमारा दोस्त आगे चल के क्या होगा पता नहीं हम लोग आए दोस्त सब आ रहा है पता नहीं बोल रहा है ब्लॉग तो बारे में बनाता है आप इसमें में ब्लॉग उसी में कंप्यूटर क्लास बोल देख सकते हैं कंप्यूटर क्लास ऐसा है आप मतलब दूसरा क्लास में चलते हैं हम लोग कंप्यूटर क्लास सर बैठा हुआ था मगर वो तो नहीं बता सकते ऐसा हाँ? सर दिख रहा दिल बहुत धक धक कर रहा है था ऊपर में पूरा डर लग रहा था अपने बोल आगे चल के यहाँ एंड हो रहा है चलो भाई आगे दोस्तों पता नहीं क्या हुआ भाई एक बात बोलूँ भाई साथ भूल वो भी बहुत कष्ट रख चुका है नाश्ता करके सबसे ऊपर हिस्सा में देख सकते हो ये I'm coming closer